Hay algo que tratan de salvar, pero ¿qué es? No se puede saber. Se trata, se trata de saber, pero hay algo que no todos pueden saber. Pero hay personas que lo piensan y actúan y tratan de actuar. Y ellos piensan, piensan en forma de combatir a alguien criminal y todo eso. Pero sobre todo, esto viene a ti por YouTube y Facebook. Es muy pronto vendrá tu pantalla el que sabe pensar toma una decisión y esa decisión es tuya ella tú la Tendrás que saberla. Gracias a producciones que van a cooperar en esto es producciones Noble y producciones Forever the Music. Gracias a ellos se puede hacer esto realidad. Gracias.